ko ala tu tu te chu la tu te chu man tu tu ka hin na te na ma tu be la pi ka ta ta kun amon ka tu ram kan tu ni la pa o ta tu ko ma sa ni tu te pa tu on be la ri long ni la te be la na je mo te si te te ni tu ni ka pro ga ma so la ni na te ta da ni eu sei que ela paga que o Amen. Please, Mr. Number, brothers, sisters, and Thank you. bangsahan itu batu sikso mi tam de bilang komo sisi sun amasan lechun si do ti patu kong si Bible is reading and writing ni pat bola ni asik asik pian tak suruh ani yang bisa masalah mungkin masalah abang kecil main kumbang saya มุสลิมละสักครั้งละสักครั้งจะเป็นประเทศประเทศนั้นมาละสักครั้งเดียวละสักครั้งอะไรที่เป็นที่มั่งที่กำลังสนุกคนสักให้เราเนี่ยโปรแกรมที่มันน่าสนใจประเทศทุเรศมาที่มันนำเดียวลาบส่งรู้เห็นละสักทีที่ละสักทีมั่งว่าสเตจที่เราหุ่นดินตกเลยดิ้งจังที่เบสเราเห็นว่ามันเป็นแก่ที่ไม่สะอันนี้ว่าแบบ sangkang na sa leti ngai sam zikhang zo lo ma zikhang ju ala ki pur bi ala ki zikhang hung eh, lai dak ju a ah, pu tu hi dan le tu ge ni pu regret to ka kha zikhang ala puna ma ma isi ji trai mo le ala bo ka la sa chu um su ni si te trai te la sa wo ni kam su ala cha ka po ma ma wo ji ju ni kam su ni ya la ya tu program rising day pambang hem mung jom nalaya lap sanglam apa makin jom di bawah nalaya jom lebih itu kebaya di ile silam kau cukan kau nak jom silam kau akan kau nak jom ide itu kau sungin tu kan kau nak kau sungin ide itu pertin di lelah nama kan kau nalam ide itu tu yang nanti di si keke boleh jadi lama ting jom sang hang lai tam lagi lagi sekolah baru nyai ulas ibu pun lebih musik jom sebagai uh, ministry itu ya ke uh, atas angin kema uh, di batu penggena dua ya dua jero sampai speaker mulai tuh di tampil ya mi sekat le tiba ke speaker di bidang ke kobe di ya situ bidang ke kobe ke kobe na so program koi lai ke zin zin itu dia na itu itu mansa ngam video Mungkin sini aku yang realize diri kok kita tahu tuh dia isi itu mia dan kok posisi anak kok sebuah anak kok mau iman sana tuh dia lagi dia kok dia dan dia video kita dia itu ini tuh tuh saya rasul nama dia kok lalu dia dan dia ibarat kok lalu dia jadi sudah dia tim tim mia tuh sendiri ya nanti suami dan suruh Pak Kami Amami sudah menjual sakyo eh, sekian bukti ayolah eh, top lah tu etapi maka sedih mama sih kan, ala kena yang ini sudah salah kena yang ini kan susu nah, sim di pilih paham dia ya. nah, sudah compare ya, dengan dia bukan susu dengan pilih paham ya. sebagai tambahan tinggi itu SCPD ibu beliau dokter Vice Kamu Tapi ini beliau di Bali di Bali ada mau sih itu là người hùng cũng cảm hấp dẫn thì sẽ là anh dâu sẽ là hùng hùng tin là hùng họ sẽ là hùng hùng tự tự tin và và tôi sẽ hùng asal kita ada asal ini keluar amun nana ini tidur di luas di jika ini di di pagi di nama ini mesti tati terutama atau atau apa eh atau apa yang kaya masih di nama ini di pagi jadi nama ya luas di di pagi mesti jauh tepat sangye de bang chok ni ve tu si zo ga vài ba ga ba ma vài Bible Bible sinh dâu có cả ai cho tôi sinh hoạt là các tình là sinh xuất ra để không kịp đi được và là nó là vì nó để kịp không kịp đi được là để sinh xuất không kịp định không kịp định tan thế và introduce body có thể là đang vấn đề đặc lập vấn đề là chúng ta có thể bảo vệ cái bài luật sinh dầu để tăng quy của chương trình à, quả thực thực hiện và là à, tôi tôi sẽ làm quả của xây dựng cho nghề đấy tuy có hết rồi sponsor của tôi không thể là rồi hiện mà không được ngạc nhiên của mình acha tên thì acha tên thì exam in có các tiêu welfare polen lai amini mo tegi zamra gui te ani wana ase pai wana in azi anu resource polen zamra gui te azi nu zong polen ma ma ani wana ase pai wana acate ni acate chu atanu di umlo ama ani amun pale le kha hin si wan lo le bo ye ja chu amun poron ni ni ani ni na ko ni exam board ni boga dia posting thai ja chu ma ni chu nu ma ma amun ta lo na ci si atu ke ka boi na a chin ki fo chu ka gala de ne na ko hat ya ka ka pan tin ni ni na na si program ni de ba ma mi ko program o de ba ma na si man lo chin ki fo ka de wa a dang dang ko na na na welcomes to Sesama. Sihong di Polo, DP, sudah ada yang saya Angkir opa kita DP siwa, kita semua Pati itulah mengenai suhal bahwa kita semua bukan kau ni Pati kita DP siwa Kita semua, itu hari kita semua kita semua lo Ani ya, ilam Ilam di mana itu ilam baik Ani ya kita Kita bangun Silpa lo kau ni, wajah يقول هو يقصون تينا ما أظن أقول سوا عندك أقول أقول عندك هو يقصون apa kai mo mo yung pag hay ta mo ang apa ay yun eh hindi mo na yun at kung yato ka niya sa iyo na hindi at susulat pa sa tao bisa na at susulat sa program niya sa iyo ano hindi pa nga sa ko kung wala tama na ในสปอร์ตอิจิโบตัวนึงการสินใจของคะแนนใจวัสวาคะแนนสินใจเป็นรูปมาใช่ไหมสร้างรูปมาใช่คะแนนสินใจที่เราได้มาแล้วคะแนนอินสินใจคะีนนมีเลยเป็นสินใจ จะเรีย้สิ่งบางมาใช่เนี่ยจะตัวไอ้สินใจสินใจบอกว่าเราเดี๋ยวคุณใช้สินใจสินใจอยู่นะอันนี้มีอะไรก็ตัวเองมีอะไรที่จะช่วยคนที่เขาบอกว่าคนที่ี yai tan yin la ka tu ge lu a tia ki mu kua ti na kua yin chok is mang lo is ke sang lo a le yon ti a ti ge ti pa ti yon ti ko a ti pa kua ya a ma yai yin la ti se a e re pa ni yan lu pas ti ko a ke ka te ri la ma ko a ma ka mu na ko ka lu o lu mo ti ma ma ya yin chin a kua ka mu ti ka a o lu mo ti lo ti te lu sia kama ai nei du in te ke sia na nong da boi pi ma ma wa ko la ne yo chi le ba nga na refreshment ni ko nga sa ni nga sa ni ko ko la ni ko ko chi ta ko chi na sai na ya cha nong ke wa am sai thi sampai ministry saling bergena waiso ina katumi ina beke mama lo ina ina isia muna tapi di wafi lo wai mama ya tuni kodres di kodi shooting bang tu ija ala ina umma ina de wapan pai di gibian media lau na wai amba sakanya wai ina video kale ina ya matu na le tupa turu na mi tegena waiso siapu kelas pak kapan tuh yang kayak anak anak kakek ya jadi tuh yang musik sekitar kita dari kawan dari 呢你做法，做法那個感覺大致咁嘅樣嘅。Kemudian anak kita nah, dari banyak sesiapa di dunia ah, salam kejoan ah, operasi oh, jadi nama tuan tuan tu kemana ya ini mana ya, yang kita main nama ya ada sangat sesuatu asal masukin jadi cuma yang ya adalah menjadi nama tuan ya dan ketua kemana kowa ba bai na wai so to bi ija bai so ni da ta ma ju bel so ni wai chỉ có ngăn phòng cả số nó là để cho mọi chạy bộ số sản xuất rồi thì chỉ ra sẽ là cố gắng là tổ ba thì thu yên chỗ là nó sẽ kiên trì chứ đi bên đó là chỉ cố gắng là sau thì chỉ thì tổ ba thì là mà mình thì là là là mà mình còn gì thì cái gì cái cái gì và hôm đấy thì xem cái chân truy tàn thì được dukung e ama en e ko war e bizido bible sin sai bible sin sai bizido dukung achun ama he nitin the so best outstanding person award dihin dukung man so de ama na ki he ama ki papi ne ko ta de Will amana chekin din rise up with you with brother Felix amana ko din amana chai pale brother Joseph na de sa doing a lot this. so le tu ni hun na to ki ba mo ni ta sa chu la sa de tang wal mo ne ma tu pa ma au ki mo ki te le tang wal a program min jo te le tang wal e lam chai mo ga hi a a thei chi bi ta ki lo ye zo tang wal mo cha le ko kho ma au mi te ya tu ka sa ni le i program wi ila sa ko na a ku na bu ne je tim tu ni ปฏิทุกข์ให้สัตย์เตยว่า

Vai pa me te ko ya c kha. Pa chi tu ka he ko sa lo. Je su chi e te chang ko ka ta na be ko ka he. A n lo te r a te chang ko ka ka je su i mai je te za ka ye kha la a ti le. Chung ti i wa wa le a he ka he chi che lo ka he cho. A he su su le ti lo na la ko. Je su te chang ko ka ka na be ko he. Je su le ti lo na la ko. So the Bible ngai saklo pen khat story lu pen kati. Nopi khalin ali kolun pastor pa ira anne dina kogo. Ain pastor pa hi thi khebo school mang se kaje din school khat. Ato na काले में स्कूल हरे के होते स्कूल नाना ने अनेक लोग तो चीता 하나 pastor panci nu baju athi ke muda pastor panci ke rumai no tegi kulit tenis athi ke jadi itu ini anu tiba untim lepju anu yang bul khamen jina au yerda 이거 와서 와서 안 되고 티티 아메리카 이해 티해 카페 보내 아주 재밌는 것 같은 태국만은 왜 이미 수박하고 태국만 물어 와서 빠른 같은 태국과 알라디데 같이 알레 공해리를 반반나 아침 태이 공가도 아침 태가 물레 열일 반반죠 아빠 선바오 안내가 할래고 기도해 하는 내 파도 파서 마치 개운 넘기들 yêu con là chính nhưng mà không hết một tí tưởng anh đây dùng con cần dùng con sống qua chi thế quỷ nó khả ái không bỏ một tờ thì đây bảo sống qua dùng từ ăn cù khả nên anh ăn xỉ lại thì lên cùng nó sao qua sống qua chi thế mà khả anh cũng chưa muốn tên đây của mình chứ và sống qua ăn lên mà cũng có sự khả chi thế khả nó là nó có khả năng thế Alelahero sana nanapu kape o amatizu. Siketo ni na mo na mo. Alam mo sa pamati ke munay no mo at ni munay no. Labay mo ka na ko ni ka ati. Kum khat bay mo single approve na hoy ma mo. Bay mo ka na ti ke ko no na mo. Kum khat ele ko no hoy. Jao ile ke tu ni no ka zo do pa mo ke yen zui. Ile ka mai tu zu. いかばかりしていたのかバイブルがさないのをバイブルがさのたぶん有名とはイスピュースティフェン・ランザイアチルド・バンゲンとクリカ様エイ・マネプール HRBR World Health Organization で名目で今に来る気がする。 Zira tu tu tu mira tu mira tu na lai. Aku isena ko, oh, aku isena. Tab chale apo pole sabde ye tai le. Kham na thi na. setan ho le tu tu la ma cha itu ko ni o ka ti ki ke ne tapu. Tu ma wala setan ho tam tam. 이런 남자가 지금 관계 줘봐. 바이블의 심정을, 바이블의 심정 담나, 감성이 뭐, 아티다. 다들 이식 드라이버 오게다. 이식 드라이버가 예, 가라보로 나오죠. 예나게 좀 쓰고 거의 오늘에 랍소 이마이 뭐, 랍소 이마이. 나이에 2004년 5월 5일 나가다. 랍소니까 뭐 타오지. 나우방 나선 코마리 비꾸 납소사 예전 가는 팀파티는 거지 바로 Fill our land with gospel music 이거 뭐 gospel line 수디 수디미디 뭐 이거 뭐 gospel line 수디미디 기디 그래서 이 시티 트라이오강 보는데 보름보안 가면 보름보안 기니까 거기고 아직 아빠 안 보는데 이렇게 기대 너무 있어요. 이래 갓 뺏어 보는 힘인데 같이 그래. ala malam kami pati rumah ze nau pantun tega rumah tu dia isi dia nau pantun tega nas ada pati rumah volume khat khel kini lo kau makan volume sagi kacayo awak kerja tu tak cium tu isi dia drawing the next generation ini kalau kamu pantun itu دير على صار خطر على صار بام تيخا أكره زور زير تكون أتوم أو تكون كيدا تكون next generation kabe bolong gu atayo total khaki bolong no zole collection to collection ti tri sikia la sa ti tak lai tak se pakai noi ai elvis de la noi Le Rwandan Tal Achinta Takomo, he did the collection volume Dundo, 15 volumes, take home some retire. But he looks in on Zika, to he comes to gospel law, gospel law, love songs and gospel album law, album, love songs and gospel, come to the Tams all time. I'm Now, the next step is fill our name with Bible literate young people. Oh, Bible horittaka he, Bible horittaka ngaisa asinto, asinto, Bible literate kalai tam pi kamso sudimidi kidejo. Kalai de nasdo loki patule, nupide le rachodo ine kilowa, nupide le Bible simon ki patakido, tun KSP khalai nupi khalai pa khalai nupi khalai niya. Bom, quem que querem no mato para passar o no pica não que para ele. E hoje a gente vai nos então vai ter no mato Di soi lam fel kita mau. Jadi apa kami ini mau makan e, just one week before. Mau ikan e, tadi pasal ada data. Di osi central charge one conductor. E, 息考え決めたと空きチェーンをアマカネジョベが ICICI ベが、えー、CMA ia aset zikong apa ka bench na mi tu yek sa me zam dak sa ki dak ki inung tung itu, tu chak mo chu chola chola inung tung se tu ki sin the an ne an ne zo pa me pai mu zik pa a cha le kho pi an mu a ke la chu a mai so le kita theng da ye chu thi sam ne zo ta mo a tamlo kholo ni ni ti a he ka ki pa le ka ha ti koi pa chi ni ka no lu ta lo ka ki pa ka le ka ha ti a si ka si ka ti le ti khan ni za ni ni so tu la me ra sa ha mu ji lo we ni khai tu chu ka ti s k s p te a pi ka lo ni ki so mun lai bai lu ji tam lai ma tu chu ka a hom tam lo le lai ji ku no mi ni ki so ki so we ni kha la bo lo ma ma se ko ji khan i ka so khan lai tam pi cho lo ni ka ni cha จน

is in the law of the Lord, and who meditates on the, his law day and night. Oh, 아키파울라즈 랄바단 아이 아다도 아술 아자는 아다이도 세카이 어, 그래서 아키파울라즈 랄바단 도대체 이 바이블 아게나죠. The law of the Lord. 랄바다 어, 제 이파티를 내가고 제 아마울라이 데빌루라이즈 님 테스타멘 온다이노베 오늘 온 테스타멘 뭐 아제라 아마울라즈 말라기에 기차이네. एवाजले मलकी पाले जो न्यू टेस्टमेंट के पना लेहरु सोने में सजी बनाया जिंदु जे पतिन तो आता तो जो जिंदु आते पागला डिलाइट और हुस डिलाइट इज इन द लॉ द लॉ लाउपा ता जो आते पागा जे ता तो जो असुम अजाने अंगाइ तो सिखाई आते ये दुनिया टोपिया ते टोपिया रिता लोग दाई जो k a w i l kalam pi adina wa aima kalam pi adina wa iti pada tu t u n i k Hawili tim noi to baga kosa naga m e ni kamu terjadi tim noi tu m a s a w a h wa kada ko p l o tim noi Hile patin chate tu wa ka k a b e ilan a al sun ala ta zin o a tu b a k e eh किपाव ब जितिएले सीपाव तुकासु ना अपातो इकोन कासु ना एटीज कासु तो जें मेटा येट तोनी लमपादा किपाव ने इने उका अतो बे वाओ माय सिजुन डिलैय इन कोर्स वर्ड अजिर जोबे इन द बिकज दिस बुक टेल्स अस ऑफ ए नबी गॉड ब एंड गद the Bible is God's love letter, specially addressed to you. But he did not anong sila only God's love letter, specially addressed to you. Zetu bakit sa natire, zile kapoy, iti na kapoy, may may le, bakmay noy. Hirin na lang doa, lasin pa le, ang happy to, ang itu, ang lusin to, ama to, lahat na eh, ama to na eh. him. Now what would God say? Well, Zirtun, Bazirati, my belief, Zia Hikipati, Hem, Bazirata can delight in a Hem, Itil, Zia Bible was in one, I have two chatin, Chin the hair, Zirtun Dal Awe, in a chatin, the hair. Safadan dan hikyo Bible hikyo Safadan dan mereka kasih way. Ayo kita cerita semuanya kita tidak apa-apa yang mengai mau is na ka simu sina chun sabona ki simu chun idea of way muslim ko bar khatin ne ko jin ka mukharam ni mu eh, mana khale ka ko bin quiz ke bin ka ke chi aba khan ni le bukhar ni da ai pe ka e kalam ni Zin muslim allah al ba khan pathiye no way Jesu kita ong chila kita zala pathin ka heba ti thei mo mi kha akipa tabu chu salva da chu there is no concept of a loving father oh a loving god salva da no e there's a muslim command part akipa da lo je chu na le i dare to call him father oh ama pa katimon he ama hepa a hepati nama kako kami t e r iti patsu amo sabu tu labu mai tu bhakti dar ala pati tini Hindu dewa ma pati ro tam tam no mo Muslim sabu tu le tu mo ti ji ala hi b a la one god ala ati sama e pati ning e hello i n a l one god no i did to l e e t u ala i g a m o ai la ala tu ba hepa pati g a na mo je anatra iroi hilele patina uti pata jesu krista zala papa tinzo he pati ko ti atu pata no nesu ai te to ko ni fana abata he pa ti ka ko ma pi ma ati ka yete yeke to le zeni bai ni si pata le e pi ko i pati to ai ma e pi to i papa ti to e ama to e e he pi to e ko e ye pa ko kam to e ko It is between him and him. n e 뭐걔가들이잡아다이만가게로가야잡아다이만돌 t 다니고파래 Don't think it in terms of this father and son. It is about you and your father. 어 father 나 father cinti mi non un ti 나맞아지금애들지 n 지금으로저놈뭐지금말해아미님지금인데어아예저잡아다이만짠지나티길을주꼬에간잡아내부서맞아지나가그러고이말이 it is not like that. But this is not all about this father and son in the story. It is all about you and your father. No. 예수를 통해진 밤에 내가 이스마엘 사오이다 보니래. Satyanativa, Luca Musobela, Chapataya Chachini, the most beautiful soul story ever told. The most beautiful soul story ever told.

who disobeyed my father. But regarding to my father, he forgive me. Oh, ina ngay na na. Yechui, yechun, ibaibuli, ina yechui. Next thing this forgives us the way of salvation. Oh, kung naman pili ko, why? This forgives us the way of salvation. Lekabutan ko, Koran ni tayo. Alors guitar tai, I know le my grandson tai. Sampudan pati ne musim le cik mau dapat lagi. Kita cuci mulu ni. Buddha apa macam ni korang tu sendiri. Lord Buddha, telah the way of salvation. Ini tak, tak ulang cik orang ini. Nanti tak ulang cik orang ini. Ini saya sebut ini I am the way. Oh, the truth and the life. Kehilangan itu tak mungkin tak supaya. Oh, Rasul Jepal Puri, the way, Lambichu. No other way, no many ways, just one way. Zikr the, the of Koimanatu, the definite article of Koimanatu, Adam no, I am the way. Oh, okay, Adam Bichu Kai, Chunda, true. Homela to Tudik Tampi Umare. Tudik Kai. Saving through God. 에이 호그람 저희 토디 카노스 지 마치 도와요 예전에 이란 바세 소니가 this way. I am the way, the truth, and the life. Go, oh, ke alam bitu le kayi ati. Imam Prisim ada Genesis atin tilim. Patin cross atapa au pingin Genesis bung tu masulah kau Abang tisu pada itu le. Gilo mampu ada le evi alo ding layakan. He provided them the tunic of skin, or someone appeared. As if Allah immediately appeared, peraga itself appeared, perapoy more merodile, sabu no, walked down naked, I know pay. 제가 아기세가 되고 앞부에 비마가지고 대장도 막힐 거예요. How long will it last? 방천다 방내부터 대장도 막힐 거예요. 제가 엄마들 아끼는 허물 기재했더래요. vaya di sa keu wan ta ni ta ran dau ni gares to ma de ta ros la to ni ek ta de jabo ala keu de de la keu de ni zan no piwa la chen del po kam din de ta mo del po de ni apa dan ki mo man di ipu ka ti jo i mo chan sa cha ta se de ni pe de po ye ni de jo ne pa ki ro so no de la ka God so that that He still loves them more. l i t t l uh, providing them that kingdom of skill. Jesus i s it is one way of saying to them, I still love you. 뭐까오르시토토이까오르시루시테게예전예전예전에기타를아짱모두가아소너이고아구가쇼너이고아빠져까지오고오래됐어오래가아지혜라이고성분 那这些上面看的外包路啊，不当真。啊，东宁可以做到外卖路真的，啊，东宁地卖卖有味，啊，东宁来波波的话一炸炸破，不离不老会懂得当真。就老年来波的话，懂得当真，就他从那里捡的，他东方没有，还是给破给破给破，啊，现在没有的话呢，他只有那个。

தாசுகின் கூசி வலையிட்டுகெட் பாட்ஜீன அடளோ எரியா டிச்சு in goes my home. But you look to the cross at a chapa se sukrita ti sang long ni. Nan na ke kilo cover ni. Amao adam le if e to amao zamo ti to asa cha ni e asa cha na pen khuna ba ye to. Hilne amao zika e wi bono mi to se mi kilo mi kia. E wi na pen zi e kilo cover ni ka. at chapa ti sang long ni ka cross like mo lampa by NPD come, in God's mind, it was already there in Genesis chapter 3. So, Sada si putuma ipuna ing te arapuna dia para pati no mi ong ti henda eda eh, na ki para ki no maya in providing this giving of skin huh oh, someone puts it appear like God provided for humankind That blood. No, the blood to be shed on the cross. Jesus can." Not 제칠상으로 보니까 남에게 아니라 이 기록과 이 아버지 you 기록 꼬마를 입고는 구만을 Jesus 제칠상과 It is there in the Bible. No, "He 바이블 전체에 남으니까 얘가 고마, 니와 아니. Jesus, it shows us how to live and how to die. Jesus 제수에게 we are not, we know how to live. And we know how to die. Alright. That's a tuning. Lamse sunai tute ya how live katipeka zeko pela ladam sunai bangkola na hiku bangi. Tuni iban bursi iban bursi iti joy ilu a control koi moe. kakek umma matutu koi peni kakek muti ilai azim tu bar musim khamla ilahi ma bar musim tu khamla ilahi zin la he tu le la khutu la thamu la khutu la siku la bitu la e, la itu ma la simu zin ibai tu he inna subhanallah tu le boleh inna subhanallah lai itu khamla dia EOC होते ना कि देखो EOC दुआ पर का भाई मुझे क्यों बस अपने को खबरें नहीं दांत ठीक तो फाट तक पसंद नहीं कर 아니 그거 바이올라자 알아시 저거야 담마 잡아라기 자 이제 거의 남기 했더니 뭐 아까 엄청 되지 봐가 아 거의 남기 했더니 애저 둘이 자제 나올 때 바이올 때 바이올 시죠 때 거의 있다가 제가 지내니까 빠살내니까 가우스 요메토니 또 그랬다 아 미국에 기도 없어도 되지 보이기 기만 둘이 그 세미나를 맨 땅이 그게 좀 tanwalo pale lamse sulu bibi kati bole sille mo cha ita te yeka molo hoin bin king pi sara mo king pi sara je ka ko to de pci te a ho tu khan a moderator politics lam le ho tu hi to upa lam khan pa so tab adc chairman ne ya ama khana sine ya king pi sara mo ni khan Kabul, kabul kanao zalim ni mor mor kabul semua itu ya. No, tupi kena kabul semua itu. Hilne khamna itu itu ni tipi sada molong ni. Atika, atika molong ni aja. Itu tupi khamna itu tipi sada molong nam tu itu kamu cium. Jadi tu lah wajah perubahan kihannya mama. Pasal ni ni mama ter. Oh, apa nam puram kicau. Jadi kita kipak tidak ni. Aki mau kipak, jadi rata ni kipak ni. anh t i s u n g t ạ p in đi xem đi đi đi đi đi đi đi xung t ạ bao vậy muốn mong muốn chú tiệp đồ mô ni khát lê hi lô ta cam thu ta cam đi về là đi u sáng sổ đi là mình sự không có bao vậy đâu Ini baru ini nak begitu loh ini lah. Kami ni kamu loh macam eh kakak loh. Aja tu apun tu kah s a m p i n n i l a i बन के गई ले ये चले लते को को खमा बाप चाहिए ले पाक से कई दो दो ये का बच्चे ठीक था वो तरह वो जिंदगी पूरा ठीक था वो वो चले ठीक तो ये ठीक था तो वो जो अभी कब तुम्हें इन माय ले मुझे दिवाई जो ये बीन से ठीक था तो वो जो चौकीदार पागल से ले ठीक था तो वो जीला कमो पुरुष की कई बच्चों いう文書も考え

diabolo setan tira jo to si diabolo to da le to ra si ko le to um sam sam ma ni ke jo yo to tu ni i bible pe setan na mo ra to bible pe setan la pe ha ti ko i bible cha la ko la to i setan la pe 대전 세 바르는 기토기 라파키도 해책도 기토기 세단도 나네고 돈이 바르는 심성 담비고 바르는 심성 담비고 가운 자는 놈 나라 이쪽 바이블들에 Valóság tampibálják a lehetőségét. Yo se tu me tu me pone tu khakha Bible sa pai hata ati demo khanna lalu lalu kha makka sai tu ayu thita no pi na se to tu mai tu je mara tu october tha to chan abai hata november december phai la madam no in ko la ko mai ko mai hati Hilna khanda la tu tu wa zir ko ba pai cha ma ya kha cha le zali le som se ni sa ata ko cha sa ali na ko nu kha sa ka le sa ko le som ni sa ke ba ya ta si a tu ka ni ka ri bo na a si la ka lai to pro ri to pa a be ka ko ka ne de lai ali na ko sa le sa ko som a Baso Katin, a beat a Katin, and a pick my tiny sign. son other the to अमायाजा d i प ी का साए प ा स ो d खाते न चलो बतांग नहीं हुआ बीपी लगाते हैं e ध ि क मो पुई n ी ते मो नहीं दी ते की अ ग o कोई का सगाई जो क च b हुई किन a n प भ a n ों के a ब जो लोग नहीं क ह a ं ये मारे बाइबल जा स ां ख h होने अधिक जो 바이블 장 사탄 봐야 한다. 바산에 이렇게 k 이 o 아, 토피 얘기가 되죠. 내가 r o 브라운이 The father probably announced to the a u d i e n c no, Katsanui is coming a l o with 1,000 verses. Memorize. No. It's really like next level. 足で足にが next level で尻に、前も足で甘いにチャレンジが終わらない。これで勝ってくれ next level ことをやれば next level ことをやれ。今はそうじゃね、next level に変えたら、わんなまちにたまにやる。あまりついてるとに。 Read the Bible, write the Bible, memorize it well. Mula wahid tampon na layo yung may mamalik. Mula wahid tampon. Isa tungin, ibangli, ihin kiriyo, zema ilmu controlling, zema ilmu timsura tapi bayar layo. Kasi ito ngayon ang ta, kawakunin, ngayon sa itabi ng mga kaso si Tatsong Jenny Kasamil. Ngayon, vào bangun, refreshment, Ibrek, Pat Tempat Mungkin, Catur Dirin, Nuwasti Tawa, Karin Nanti Mungkin, Sokal, Mungkin Haba Di 10 to 20 minutes Gak Mungkin Haba Di Dirin, No Karin, Catur Dirin, Sokal Mungkin Dirin, Nuwasti. मैं क्या किताबों की बात बोल रही हूँ तो ना Waria, Wemo, Neyenda, Sindri, Sam, Prosi, Kisawa, dan ya, ketua ditiup pendiri tiup padangan pembuaso sahimale atau kilo buaso sehingga bahwa jatuh salam dan selamat dan hamba anjir namun pembuaso